Can you just introduce yourself? Okay, I am Sia Penalist, uh, Gawan Kankonche, Gazazala Navili Gawan. So, Kankonat Tiatra Soda Stats? Uh, Lok Tiatra? Na, Tiatra. Tiatra Asa. चडशी festan जाता आमच्या inga so festa आसताच festa आसता ही पूण लोकल काय साष्टीच्या येता और साष्टीचे सगळे साश्टीच्यान येता टॉप मोस्ट आहे ते सगळे असते होय एवरी क्रिसमस न्यू इयर आसता आमचे प्रोग्राम चडशे असते तुमचे गाव कोणसले म्हणून पोहोचले कितले तियात्रान नाचले हांव आता दवरले जाल्यार फोर्टीन जातले म्हजे फोर्टीन हय what's the most difficult thing being a tiatr artist means timing timing timing टायमिंगाचेर म्हणटलें म्हणल्यार तुका एडजस्ट जावचें पडटा पयले कामात वयता जाल्यार तुवें सगलें मॅनेज करपाक पडटा होय आनी तियात्राचे टायमिंगा प्रमाणे काणकोणसून ट्रॅवल जावपाचें म्हणून पयलें चितूंक पडटा कितल्यांक भायर होय. आनी कितकोन मॅनेज करतले ते तें आनी कितल्यांक पावतली घरा हय घरा म्हणजे हांव आतां गोवाच्या घरा होय नावेली हय नावेली मातशें लागीं हय आणि अर्ली मॉर्निंग मागीर परतून ऑफिसान वयचें पडटा so so this is a part time activity for you yeah but young people are taking to the stage yeah I feel like now most of the generation they want to come into the theater. World. There is glamour. Yeah, there is for girls. For girls. Yeah, and even for boys, uh, like many comedians, they want to uh, become like yeah, uh, topmost comedians like Selvi, like them. Yeah. So, uh, what's your role in today's uh, drama? I'm doing the lead role. Uh, in Girlfriend. Okay. Yeah. You felt you find butterflies in your stomach before acting, or it's now? <laughs> Uh, no, nothing like that. Thank you, and all the very best. Yeah. Thank you. Welcome.